Euskaldunaren kupo hori dut betea, esan nekoa. gobinapena, gobinapena da, amago segun ditugu, hitza ekintza bihurtuta, lorpen berriak izateko. Lorpen txiki, ertain eta handiak. Milaka, milioika lorpen. Lorpen askoren meiketarekin, aldatuko behitugu, izateren inertzia. Hitzak, mugitzeko eta mugiarazteko boterea du. Hitzez, ekinez, gu geu mugitko gara, eta gure ingurukoak gure araziko ditugu. Baita gure ezinak irudikenak ere. Eutxi hitzari, kutza ekimen aregin, orain da baraia, batzi txapak, ora bihotzak, hitz ez egiteko, garaia, hasi da.